Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a te bucura. Pentru mine a te bucura uh, este a fi prezent în corpul tău, în mintea ta și în sufletul tău, în toiul celor mai mari uh, suferințe sau în toiul celor mai mari bucurii. Uh, a fi prezent înseamnă a te bucura cu adevărat și a te bucura cu adevărat înseamnă a fi prezent. Pentru mine asta înseamnă. Pentru tine ce înseamnă a te bucura? Ceau!